Где я? Что я? Кто я? Ты кто? А? Как я здесь вообще оказался? ха лошара! Так тебе и надо, тварь! Совсем не умеешь играть! Вот отлично! Воров мне еще не хватало! Эй, кто тут? Выходи! А! -а, -а! Блин, мразь, я из тебя ударился. Привет, я Хэппи. Ну, можешь звать меня Хэппи. Ой, ну это же одно и то же, да? Ну, а тебя как звать? Ай, можешь звать меня Токси. А, подожди, у меня есть для тебя подарочек. Так, не то, не то и не то. А вот оно, на, держи. И чё это за хрень? Эй, Токси, но ну, как ты? Было довольно больно. Что это со мной произошло? Ой, я только сейчас понял то, что это был душбот, и нам нельзя уходить от друг друга далеко. И если со мной что-то случится, то ты сдохнешь, попадешь в ад, и мне придется жить у тебя пока что. За что? Эй, Хэппи, подай нож! Хорошо, без проблем! Какого черта Хэппи нет?